হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পাই পাইকইনছৰ দ্বাৰা আমি কি কি কৰিব পাৰিম ভৱিষ্যতে তাৰ সম্পৰ্কত এটা নতুন আপডেট ভিডিঅ' আৰু যিসকল লোকে এতিয়াও আপোনালোকৰ মোবাইলবিলাকত পাই মাইনিং কৰা নাই তেওঁলোকক কওঁ এইটো কোনো ফাল্টু সময় আৰু পইচা বৰবাদ কৰা এপ নহয় বৰঞ্চ ইয়াৰ পৰা আপুনি যি পাব সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীকৈ পাব আৰু সময় হিচাপত চৌবিছ ঘণ্টাৰ মূৰত মাত্ৰ এক মিনিট বা দুই মিনিট ইয়াত খৰচ কৰিলে আপোনাৰ মাইনিং ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব ইয়াৰ উপৰিও এই মাইনিং প্ৰক্ৰিয়াবিলাকত আপোনালোকৰ কোনো ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ নহয় আৰু এইবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ডতে চলি থকা এপ হয় চ' বন্ধুসকল যিসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই পাই একাউণ্ট কেনেকৈ খুলিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কত এটা ভিডিঅ' লিংক দি দিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ইয়াত একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰি লৈ মাইনিং কৰিব পাৰিব ব'লক এতিয়া পলম নকৰি আমাৰ মেইন টপিকটো আৰম্ভ কৰোঁ ফ্লিপকাৰ্ট আমাজন বা মিছ'ৰ দৰে প্লেটফৰ্মবিলাকত আমি যেনেকৈ আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকুৱা এখন মাৰ্কেট প্লেচ এই পাই নেটৱৰ্কেও আমাৰ মাজলৈ লৈ আনিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে এতিয়া ফ্লিপকাৰ্ট আমাজন আদিত আমি পইচাৰ দ্বাৰা বস্তুবিলাক ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ কিন্তু পাই নেটৱৰ্কৰ এই প্লেটফৰ্মবিলাকত আমি যিবিলাক বস্তু ক্ৰয় কৰিম সেইবিলাক আমি পাই দ্বাৰা ক্ৰয় কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এতিয়া আমি মোবাইলত যিবিলাক পাই মাইনিং কৰি আছোঁ সেইবিলাকৰ দ্বাৰা আমি বস্তু বস্তুবিলাক কিনিব পাৰিম চ' বন্ধুসকল চাওকচোন আমি মোবাইলত এতিয়া ফ্ৰীকৈ পাই থকা এই কইনছবিলাকৰ ভৱিষ্যতে কিমান কামত আহিব মই এতিয়া আপোনালোকক বৰ্তমান ডেভেলপ হৈ থকা পাই নেটৱৰ্কৰে আংশিক এখন মাৰ্কেট প্লেছৰ এটা অংশ দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে পাই মল এইট্টি ওৱান এই মাৰ্কেট প্লেছটো এতিয়াও বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই ডেভেলপমেণ্ট পৰ্যায়ত আছে আৰু যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ডেভেলপ হৈ উঠিব ইয়াত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে লগ ইন কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই যেতিয়া লগ ইন কৰিব পৰা হ'বগৈ তেতিয়া নিশ্চয় মই আপোনালোকক আপডেট কৰিম এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত লগ ইন নকৰিব এই মাৰ্কেট প্লেচবিলাক যেতিয়া সম্পূৰ্ণ ডেভেলপ হৈ উঠিব তেতিয়া আমি ফ্লিপকাৰ্ট আমাজন আদিত যিবিলাক বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ সেই সকলো বস্তুবিলাক আমি পাইকঞ্চৰ দ্বাৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিম দুহেজাৰ বাইছৰ শেষলৈ নাইবা দুহেজাৰ তেইছৰ প্ৰথম পৰ্যায়তে এইবিলাকৰ ডেভেলপমেণ্টবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ সম্পূৰ্ণ চান্স আছে আৰু এটা সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি দুহেজাৰ চৌবিছ পঁচিছ চনত পাইকইন ডাঙৰ ডাঙৰ ক্ৰিপ্ট এক্সেঞ্জবিলাকতো লিষ্টিং হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই ক্ৰিপ্ট এক্সেঞ্জবিলাকত যেতিয়া লিষ্টিং হ'ব তেতিয়া আমি আমাৰ পাইকইনছবিলাক ডাইৰেক্ট চেল কৰিব পাৰিম চ' বন্ধুসকলে ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ পাই কইনৰ নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকিবলৈ আৰু আমি যিবিলাক ক্ৰিপ্ট' কইন ফ্ৰীকৈ মোবাইলত মাইনিং কৰি আছোঁ বৰ্তমান সেইবিলাকৰ বিষয়ে নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আয়সম